Peygamber Yakup Aleyhisselam'ın devrinde. Bu devir için elbette ki Yakup Aleyhisselam'ın kendi peygamberler tarihinde apayrı bir meselemiz var ama yine siyer bir çerçevesinde gitmek gerekiyor hakikat. Zira Yakup Aleyhisselam hayatının bir döneminde peygamberliğinden evvel Hz. İsmail Efendimizle bir konuşması var. Biliyorsunuz ki Hz. İshak Efendimiz zaman zaman evlatlarıyla beraber de olsa Mekke-i Mükerreme'ye en az yılda bir defa hac vazifesini yerine getirmek için gitmişler ve bunu son dönemine kadar da devam ettirmişler. Nihayetinde her iki çocuğun yani İshak ve İsmail aleyhisselamların hakikati ilahiyenin beyanatında bu iki kardeşin birlikteliği önemli Hz. İbrahim Efendimizin tevhid yolculuğunun daimiyet açısından. Yakup Aleyhisselam'ın böyle bir seferde gelmiş olduğu yerde Mekke-i Mükerreme'de İsmail Efendimiz Aleyhisselam'la beraber bir görüşmesi söz konusu oldu. Kabe-i Muazzama'nın tavafı esnasında Hz. İsmail Efendimiz Hz. Yakup Aleyhisselam'ı yanında görünce ona hakikatlerden bir beyitle doğruları, geleceği anlatmaya başladı. Zira Yakup Aleyhisselam'dan Hz. İshak Aleyhisselam'ın soyundan Beni İsrail'in ve onlarla beraber Kudüs'ün güvence altına alınmasının görevlendirilmesi zaten her iki kardeş peygamberi birden kendi miraçlarında görev olarak tayin edilmişti. Hz. İsmail Efendimiz Hz. Yakup Aleyhisselam'a bu genç yaşına rağmen peygamber olacağını değil ama gelecekte olabileceklerini söylerlerken İsrail oğullarını ayıracaklar demişti. İsrail oğullarının kelimesini kullanılması Hz. Yakup aleyhisselam tarafından önce anlaşılmadı. Ne demek istedin amcacığım diye sordu. Zira bugün de tarihsel kayıtlarda Beni İsrail'in bu usulüyle tarih kayıtları değiştirilince bizler Yakup Aleyhisselam'ın adını İsrail olarak almışız. Halbuki İsrailoğulları İshak Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam iki kardeşten gelen çocukların birlikteliği için söylenmiş olan bir sözdür. Elbette ki Kur'an-ı Azimüşşan'da bugün geçen İsrail oğulları Hz. İbrahim'den gelen o birliği bozanlar anlamında Yahudi kavmi için söylenmektedir. Ancak İsrail oğullarını sadece İshak aleyhisselamdan gelen Yakup aleyhisselamın soyuyla ve İsmail aleyhisselamın soyunu reddeden bir usule büründürmüş olmaları başlangıçta İsrailoğullarının sadece kendilerinin olduğunu söylemek adına bir çabadır. Çünkü İsrail kelimesi Sareon kelimesinden gelir. Bu kelime iki aynı yol demektir. Üst üste binmiş, birbirine karışmış, Fırat ve Dicle gibi ayrı aksalarda bir yerde birleşmeleri anlamına gelir. Dolayısıyla Hz. İbrahim Efendimizin iki oğlu olan, iki peygamber olan Hz. İshak aleyhisselam ve Hz. İsmail aleyhisselam aslında İsrail oğullarıydı. Yani kardeş çocukları. Yani Hz. İbrahim Efendimizin adı İsrail anlamında değil bu. Kardeş çocukları kardeşçe yaşasınlar diye, birbirlerine zulmetmesinler diye konulmuş bir isimken amca çocuğu olan İshak oğullarının sadece kendilerinin bu yol üzerinde olabileceğini İsmail Aleyhisselam'ın evlatlarının kabulü edilemeyeceğini ve reddedildiğini beyanatları tarihsel süreçte Beni İsrail olarak Kur'an-ı Kerim'e geçtiklerinde onların ihanetlerini bu kelimeyle anlatarak kardeşlerinin çocuklarına ve bütün dünyanın Müslümanlarına karşı gelen insanlar olarak adlandırılması için kullanılmıştır. İsrail İsrailoğulları bu manada artık bugünkü anlamda Kur'an'daki beyanatıyla da kullanılınca Allahu Zülcelal onlara her seferinde şunu anlatmaktadır. Ey kardeş çocuklarını yok sayanlar. Niye? Çünkü Hz. İsmail Efendimizin çocuklarından biri olarak iki cihan perveri Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz dünyaya gelecekler ve bütün dünyayı kardeşlikle çünkü İslam kardeşliktir yeniden ihya edeceklerdi. Dolayısıyla İshak oğullarının yeri ve zamanı geldiğinde peygamber olarak Hz. İsmail'in soyundan gelecek bir ismin onların başına peygamber olarak geleceğini biliyorlardı ve bu bilgi muharref olmamış Tevrat, Zebur ve İncil'de var olduğu müddetçe de onlar kardeşliğe karşı durdular. Bu kavramı iyi anlamak gerekiyor o yüzden biraz altını çizmeye gayret ettik. Onların bize karşı düşmanlığındansa diyor Hazreti İsmail çünkü bir gün düşmanlık yapacaklarını biliyor. Sebep Hazreti İbrahim Efendimiz onlardan çekti. Hazreti İshak Efendimiz çekti. Şimdi sıra Hazreti Yakup Aleyhisselam'a geldi. Onların Avrupa ve Mısır bölgesine yolculuk yaparak Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın bu bölgelerde İslam dininin yayılması için mücadele etmesi gerektiğini beyan etti. Ve ona bir şeyler daha söyledikten sonra yol boyunda Medine'nin bir tepelik bölgesinde bir gece konaklamasının iyi olacağını, iyi geldiğini söyleyiverdi. Yakup aleyhisselam konaklamak üzere yola çıkmış, hac bitmiş geri dönüyorlar. Hz. İshak aleyhisselamdan bir gecelik vakit istiyor. Ben Medine'de bir gece daha geçireyim de sonra sizin kervana yetişirim babacığım diyerek müsaade istiyor. Medine'de geçirdiği bir gece o kadar muhteşem, güzel ve leziz geliyor ki kendisine Yahu ben buradan ayrılmasam zannedersen daha da güzel olur. Bütün bu derde çileyi çekmektense Medine'de şu çadırda kalsam ne olur? Belki amcam Hazreti İsmail bir izin verir, köy kurulur ben de burada yaşarım diyordu. Tabii kendisine peygamberlik gelmediği için de bu manada kendi hayat özgürlüğünün bir parçası olarak görmüştür bunu. Bir taraftan da bir sarhoşluk. İkinci gece oldu, bir sonraki gün giderim dedi. Üçüncü gece oldu. Artık kervan çoktan uzaklaşmıştı yetişmesine imkan yoktu. Bir gece daha kalsa bu uzun yolculukta hem tek başına olacak hem de vazifeyi ilahi ona orada verileceği için kendisinin artık bu toprakları terk etmesi gerekiyordu ki Üçüncü gece Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimiz elini tuttuğu Hz. İsa Efendimizle beraber çadıra girdi. Yakup aleyhisselam karşısında bu iki büyük ve ulu zatı görünce ayağa kalktı, tazim eyledi. Hem Resulü Kibriya aleyhissalatü vesselam hem de Hazreti İsa son gelecek, Beni İsrail'e son gelecek peygamber ve İsmail'in soyundan gelecek hakikat o son peygamberlik silsilesinin son peygamberinin gelmesi ve onların Yakup Aleyhisselam'a artık oradan çıkabilmesi için tabiri caizse o sarhoşluğunu atlatıp o hakikate ermesi için ona bir yol gösterici olmuşlardı. Uzun bir gece değil, yaklaşık bir 10-15 dakikalık görüşmede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İsa gelene kadar vazifen o topraklardadır. Bir daha buralarda kalmayınız buyurmuştu. Yakup aleyhisselama dua etmiş, başını okşamıştı. Yakup aleyhisselam gitmesi gerektiğini anladı ve yola çıktı. Hz. İsa Efendimizin vefatının ardından vefatından sonraki 7. gecede almış olduğu vahyi ilahiyle göreve başlamıştı. Bu görevi içerisinde Lübnan'da bir sur yapma kararına varmıştı. Bu sur hem uzaktan gelen tacirleri görecek hem de ticaret erbabı için bir kervansaray hükmünde olacaktı. Ancak surun yapılmasını kesinlikle istemediler ve Beni İsrail'de ayaklanma çıkardılar. İstemeyiz dediler, reddettiler. Yakup Aleyhisselam bir duasıyla tek başına bir mucize-i ilahiyle bugün Lübnan'da gördüğünüz dağları kendisi denize doğru çekmişti ki önemli bir mucizesi dağları yerinden istediği gibi oynatabilmesiydi Cenab-ı Hakk'ın izni inayetiyle. Mısır firavunları bu devirde Yakup Aleyhisselam'ın Kudüs bölgesinde Hz. İbrahim Efendimiz'den kalan o devlet yapılanmasının gittikçe güçlendiğini görünce Yakup Aleyhisselam'la önce mücadele etmek yerine bir anlaşma yapmayı tercih ettiler. Bunun için zamanın Mısır firavunu Yakup Aleyhisselam'a bir hediye göndererek bir anlaşma, bir görüşme, ticaretin daha rahat yapılabilmesi, bir diğer taraftan bu bölgeyi kendi avucuna alma niyetindeydi. Firavun'un gönderdiği hediyeden çıkmış olan bir kumaş parçasının içinden çıkan tozsa Hz. Yakup Aleyhisselam'ın ciddi anlamda rahatsızlandırmıştı. O rahatsızlığı bizler tarihsel süreçte ilerleyen dönemde gözünün körlüğüne sebep olan tetikleyici bir unsur olarak görüyor olacağız. Elbette ki Yusuf Aleyhisselam'ın yaşanmış olan o zorlu döneminde o üzüntü gözlerini kör etti ama Firavun'un göndermiş olduğu bu hediyenin içindeki zehir onun gözlerine gerçekten zarar vermişti. Ama Yakup Aleyhisselam içinden çıkan zehri aldı. Beyaz bir toz parçasıydı bu. Zehri bala çevirdi, yedi ve geri kalanını Firavun'a geri gönderdi. Ve şöyle dedi geri götüren adama. Bin ordun olsa da bir köleye muhtaçsın. Firavun bu cümledeki köle kelimesini Yakup Aleyhisselam'ın kendisi zannetti. Halbuki bu köle Yusuf Aleyhisselam olacaktı. Firavun büyük bir düşkünlükle, dünya metanı olan düşkünlüğüyle bin ordu kelimesinden korkmuş olacak. Mısır'da bin bir tümen kurdu. Dünyanın en büyük tümen yahını kurdu desek yeridir. Yani bin bir ayrı karargah kurdu. Hani Yakup Aleyhisselam bin dediyse biz bin bir yapar onu da onun tanrılarını da yeneriz mantığıyla. Çok tanrılı inançları olduğu için ama bütün bu tanrısal kavramların arkasında ise sadece kendisi olduğu için. Yakup Aleyhisselam yaşadığı dönemde özellikle namaza büyük bir ehemmiyet vermiş. Beni İsrail'in namazla adam olabileceğini biliyor ve bu yüzden onları fazlasıyla ve fazlasıyla namaza teşvik ediyor ve hatta zorluyor. Namaz kılmayanları da cezalandırıyordu celalli bir peygamberdi. Yusuf aleyhisselam kaybolana kadar onun celalinden herkes çok korkardı. Hoş Yakup aleyhisselam Yusuf aleyhisselam kaybolduğu için üzüntüye girmemişti. Zira 12 evladının bütün dünyaya yayılmasını istemişti. Gitmezseniz her şey zorlaşacak derdi ve evlatları bir türlü gitmeyi kabul etmemişlerdi. Zaten Yusuf aleyhisselamın yaşı da küçüktü. Allahu Zülcelal'e döndü Yakup aleyhisselam. Evlatlarıma bir imtihan ver ki onlar bu topraklardan dünyaya yayılsınlar dedi. Duayı Cenab-ı Hak kabul etti ama imtihan Yakup Aleyhisselam'ı oldukça üzecek ama Yusuf Aleyhisselam'ı da Mısır'da Firavun'un başına büyük bir geri dönüş olarak gönderecekti. Cenab-ı Hakk'ın hakikat ilahiyesi tarihin her devrinde işte böyle zuhur etmeye devam ederken bizler yarın Allah nasip ederse Yakup Aleyhisselam devrinin siyasal koşullarını özellikle düşünce biçimini anlatıyor olacağız ve göreceğiz ki tarih hep tekerrürden ibaret. Çünkü nefis aynı şeyleri istiyor ta Hz. Adem ilk insandan beri. Yarın tekrar görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.